Salut! Plouă și nu mă las din făcut verbe. Uh, în seara asta vreau să-ți improvizez despre a încetini. Uh, m-a, cum să spun, m-a inspirat o ședință de coaching cu Alex Marinca, care uh, mi-a arătat un... adică mi-a povestit ceva superb. Zice, cum te, te, cum te imagina tu care mergi repede, repede, repede cu trenul, cu viteză foarte mare, ai putea să vezi toate peisajele, ai putea să vezi toți pomii, ai putea să vezi tot ce se întâmplă? Nu. Ei, acum imaginează-te pe tine mergând cu un tren slow down și cu încetinitorul. Ai putea să le vezi, nu? Da. Zice, la viteza la care, cu care trăiești, eu m-aș situa în locul tău puțin în uh, poziție de observator și aș încetini. Aș încetini și aș vorbi chiar așa, mult mai încet. Nu știu dacă o să-mi reușească asta, însă, într-adevăr, cred că o să-mi salveze viața a încetinii ăsta, pentru că ieri, ă, de la viteza cu care vreau să le fac pe toate, nu m-am uitat foarte bine pe unde trec, pe roșu, adică. Îți urez să încetinești și tu dacă te grăbești foarte tare. Gândește-te spre ce te grăbești. Ciao.